eta horregatik gogora ekarri behar dugu 2012an kutsako <clears throat> batzarkide kargu hartu genuenean badabil, bai. eh? Bai. Estatut, eh? Estatutuen eh, Bi mila kutsako batzarkide kargu hartu genduenean esaten ari nitzan bezala Estatutuen helburua jarraitzeko asmoz egin genduen kargu hartzea, hemen gauden baten batzuk behintzat. Antza ez genduen denok hori egin. 8. artikuluak dioen moduan, bezeroen premia ekonomikoei erantzutea, bezeroei inbertsioetan partaidetza izateko aukera albideratzea, gizarte, kultura eta ongintza ekintzak sortu eta txikitzea. Demora honetan ordea, helburu hauek ez betetzearekin batera, helburu bertsuen kontra jardun duzue batzarra osatzen duzuen hainbat kontsellari. Etxegabetzeak esekutatu eta irrateatxearen aplikazioa bultzatuz. Kreitu lerroak norbanako zein enpresa txiki eta kooperatibei bai eta udal gehienei itxita mantenduz. Hori egin duzue momentu honetan parrez ari zeaten baten batzuk eta sikiera en, entzuteko eta ulertzeko esaten ari geana itzultzaile gailua jartzen ari etzeaten beste batzuk. Lagilen lan prekarizatuz aritu zeate. Euskara zerbitzu hizkuntza duina izateko atzera pausoak gauzatuz. Gizarte gintza deseginez aritu zeate. Azken batean lurraldearekiko desafekzioa areagotuz, kutsa izan dana kontuan hartuta. Eta gorkoan berriz kutsaren izaera publiko eta soziala desagertzera zoazte. Baina gogorek harri behar da, Gipuzkoarrok duela berroita marrute sortutako kreditu entitatea, gure aiton amonek sortutakoa, geure seme alaben etorkizun sozioekonomikoa duintzeko asmoz, xautzera zoaztela. Hala erabaki duzu egitea, PNV, PSE, PP kordezkariek, komisiones eta pixkanaka lagun izan dituzuela ibilbide guztian zehar. Eta ala egin duzu alternatiba desberdinen inguruko eztabaida eta balizko adostasun orori ateak itxiz. Ikusi bestela, 2008ko apirilean, hartan negoziatzen ari zineten izara bereziko fundazio bankarioen legea zestabaidatzeko, batzarra udeitua izatea debekatu zenutenean. 2008ko abenduako geita bederatzean, jadanik Madrilen onartua zenuten fundazio bankarioen legeak irekitako eskenatoki berrien eta aukera desberdinen inguruko eztabaida ematea, debekatu zeniotenean batzarroni. Eta gaurko egunean berriro ere, hirugarren aldiz, kutsaren izaera publiko eta soziala bermalezaken proposamena, Gipuzkoako foru aldundiak egindakoa, eta eztabaidatzea galarazi diozutena berriro ere, eta berriro diot, irugarren aldiz, batzar orokorroni. Milaka Gipuzkoaren inbertsio aurrezki esfortzu eta lanak, galbidean jartzea, erabaki duzue gaur batzar orokorronetan zaudeten PNV, PSE, Partido Popular, Komisiones eta Piskanako ordezkariek. Milaka gipuzkoaren etorkizun sozioekonomikoa indartzeko ezinbestekoa dugun, finantza entitate propioa nora ezean ustea zoazte gaurkoan. Eta etorkizuneko gipuzkoak behar duen finantza entitate propioa zestabaidatzeko aukera orori ateak itxidizkio zuek gaurkoan berriro ere. Horregatik, nik, hainoa biola olaziregik, ez dut batzar horoko rau errekonozitzen ez da legitimoa. Indarrean dauden estatutuen helburuei uko egitea erabaki baituzue zuek. Eta horregatik, kutsaren xauk eta burutuko duzuen gaurko batzarrean, ezin parte hartzera behartu nauzue. Kutsaren lurraldearekiko eta herritarrekiko atxikimendua alboratzea erabaki baituzue. Eta gipuzko kutsa desegitera zoaztelako. Tan erikein batera, hainbeste proposamen hilabete hauetan zehar egin dugun Euskal Herria bilduko emakume eta gizonok ez dugu errekonozitzen proposamena. Beraz, notari Andreari lagatzeagoaz gure proposamena.